Assalamu alaikum, I'm Noman Rafiq, a TCF 2015 alumni from Moblin Campus 2. After completing my matriculation from TCF, I went to UWC for a pre-university IB diploma. मुझे याद है जब मैं कोस्टरिका में था और मैं रात में बाहर निकलता था तो I wouldn't feel comfortable and safe and comparatively Costa Rica is statistically safer than Pakistan but still Pakistan में uh, इंसान जो है मैं खुद पर्सनली बहुत सेफ़ फील करता था जो फीलिंग मुझे कॉस्टोरिका में नहीं आती थी तो वही बात हो गई कि अपना मुल्क अपना ही होता है चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं you feel like home at your own country so I believe in the fact that अपना मुल्क अपना ही होता है I believe in Pakistan do you